Hello everyone! Welcome back to our channel! Today's video is going to be very exciting dahil kakain na naman kami. Umorder kami ng takoyaki and we also prepared itong spicy noodles. <laughs> Mainit-init pa. Init pa, umuusok pa. Mm. Kaya naman, we invite you to eat with us. Game! Mm. So, yan guys. Ah, uh, imposible kami makapag-ASMR ngayon dahil ang ingay sa labas. <laughs> Sobrang ingay sa labas. So, kakain na lang kami at mag enjoy Samahan niyo pa rin kami. Nigyo ba yung tunog sa labas? Nagpapatunog na napakalakas ang music. Ano ba to? Parang naka-speaker ata yung movie ni ate. So, itong takoyaki, in-order namin online. Hindi namin siya inaasang maliit. medyo matabang yung takoyaki. Pero pag nilagyan mo siya ng sauce, medyo medyo may lasa na. Pero masarap pa rin natin, hindi mawawala yung soft drinks, pa soft drinks. Meron din akong yogurt dito. Kala mo, ikaw lang may drink, ha? Hindi pa rin natin ang kain natin. <laughs> Hindi pa rin. Tumigas na yung ano, pinilit namin gawa ng paraan yung noodles na hindi tumigas. Pero talagang ganun ata talaga pag ano, spicy noodles or kahit anong noodles, titigas at titigas siya. Mm. games. Yan na yan. Masarap sana. Kaso ang tigas lang. Bagong luto lang halos to eh. Hmm? First time ko kumain ng madami nito. Hmm. Na? Hmm. May maanghang ko nakain. Meron kaming nakakain sa may bandang Cubao. Mas masarap dito at mas malaki. Mas malasa. Hindi naman kami nagsisisi na dito umorder kasi mura lang siya. Pero feeling ko mas worth it yung mas mahal na in-order namin. Tapos ang ganda ng pagkakadesign niya. Mm-hmm talagang napaka-ayos ng pagkakalagay ng octopus, nakaganyan. Malinis yung pagkakagawa. Mm-mm. Ito medyo parang siniksik na lang tapos hindi mo makita. Wow. Uh, parang malagyan lang ng octopus. Yes, <laughs> um, medyo ano, matabang. Mm-mm. Parang ang kapam. Ah, kasama naman to. Mm. Mm, sa'yo na to ah. Huh? Akalima na ako. Sige. So, sandali lang tong video na to. At medyo palpak na naman yung food namin. <laughs> Tumayimik na. Oh. Kung kailan pa na. Hmm. Mm, sobrang busog. Actually guys, madali kami mabusog ni Joseph. Matakaw kami pero sobrang dali namin mabusog. <laughs> Kung mapapansin nyo, limited lang yung pagkain. As much as possible yung kaya lang namin kainin yung nilala, nilalatag namin. Ayaw din kasi namin magsayang ng pagkain. Ako, ng cheese. Si. Adik kasi to sa cheese eh. <laughs> Nadamay ako. Sarap kasi eh. <clears throat> Ang daming cheese sa ipin ko. <laughs> so, apparently, yung kapitbahay namin hindi talaga uminto sa panonood ng TV. Okay lang. Or actually, movie yan. I think movie yan. Naka-speaker siya. <laughs> Sarap ng cheese. Mm. So there you go guys. Thank you very much for watching this video. Babawi kami next time. But if you like this video, please hit like and subscribe to this channel for more. See you again next week. Bye!